yang baru udah kan udah tukang kalah kalah kan nyaman dari satu udah ketukangan oke jangan tukang sok deh deh sakumah atau si Ayi nanti lah mantap si Adit. Go, go, go, go. Three. Video. Video. Asa-asa. Siap, jelang. Mantap. Tangis, Ip. Cinta orang lo. Go. Tiga, dua, satu. Go. go. go. Woi bodoh Bodoh Ha ha ha ha! tan tan tan tan tan tan <laughs> uy, uy, uy, uy, uy.